dois vezes em dupla, Un Poquito de dinero, no tenías aquí, usted Porque que como de privados. Damas y caballeros, gracias por la espera. Con ustedes en esta noche, la sensual, la bombón, Lorena Bópila fuego la mano todos los que tienen familiares del exterior. Bendito sea Dios, cuide siempre a ellos. Muchas gracias. Con el permiso de ustedes, Ángel Guaranca dice, ¡Vamos maestro!